Oh, shit. Well, there's a new level of fucking pain right there. I knew he'll bring, he'll bring something that I haven't tasted anymore before. There's a fucking reason why they call him a pitbull. It just so happens Pit bulls are my favorite dogs. They're the warriors of the canine world. And today, I got bit. I've been asking for this match for months. And today I got bit. Ah, oh, my fucking brains are scrambled. But I'm gonna take this, I'm gonna learn. Everything I gave you in that match, Ishi, I'm gonna apply to every single person I'm in the ring with. One day I'll get you. Whether it's next month, whether it's the G1, whether it's in 10 years' time. You've tasted, let me taste it, that new level. And people, that doggy treat tastes good. Next time, to Aotearoa. 長そう長そう痛えだろ苦しいだろ悔しいだろこれがプロレスだプロレス人生ほとんどはこれとの戦いだこれにどう向き合うかこれにどう打ち勝つかそれが全てだ あいつとの試合、はあはあ、俺の負けは絶対ない間違いなくないだけど重要なのはそこじゃねえんだよ、はあ、重要なのはこのシングル、はあ、会社のプッシュで、はあ、組まれて変わったのかそれともあいつ自身が自分の手で掴み取ったカードなのかそこだよ、はあ それからもっと重要なことそれは毎試合こういう気持ちで試合に挑めるか毎試合何らかの爪痕インパクトを残せるかそして俺以外の人間ともこういう試合ができるかだな、はあはあ、レスラーはいろいろるからな、はあはあ 常に自分のスタイルを貫いて突き進むことそれが一番重要でまああいつがどうなるうが俺には関係ない話だけどな。は